eh, eza na bato ebele mpo neti nga nga nayebi makambo na nga mpe naloba yango mpo moto nyonso ayebi mpe baoyo bayebi ngai ya boye bayebi ke ye aza na ye boye aza ne ndoki aza ne moto ya kisi wana eyebani de soki natangi nkombo ya nzambe natangi na nga moto oyo ayebi soki ayoki ngai alobi ah tele tipo azotanga nkombo ya nzambe mpo ayebi ngai deja makambo na nga mais sikoyo yo bato bayebeli yo makambo wana te do yo makambo na yo ezaka eglize ozosambela kasi ntango ozosambela wana nzambe azomona ndeke ah Moto oyo aza ko se distraire na kombo na ngai azo distraire batu na kombo na ngai mais asala ka makambu na ye. Mais maitre nde. Vision ba porte porte monnaie magique. Na ba vision. Eh na ba vision. Eh maitre pesa na ba vision. Ba pasteur eh de voyance pena obandi ozo mona makambo. Kasi nga moko naza moto molili. Nga moko naza moto molili donc eza aventure te. Bango ba tangaka kombo ya nzambe bongo e pesa flamme te. Eza problème tein eza problème te bongo kombo ya nzambe eza nango kaka kombo ti otangi kaka nzambe eza nango kaka kombo nako tanga lokola naomi eza nango kaka kombo mais yo makambu oyo Donc ye nde tango amonaki nga deja nakolaki na, na molimo moko nabotamaki deja na molimo moko boye apesaki nga deja kindoki Air force one cable mère salutations dejà à mon boss heritier kaleba motema ya Russia eh luder de luder luder de luder eh balobi heritier yongo hum papa na youska papa na prince eh motema ya ornella musai ma grande sœur cherie derrière la camera là je vois Chrislo vale eeh camera moko ya bien cameraman moko ya bien asalaka musala na ye bien vraiment merci na bino nionso boza branche bo s'abonner toujours na HD consulting TV balobi HD nde makambu nayebi ke bokokamua bokokamua esali mua mua mikolo ebele bomona Naomi Musayi te mais balobi HD c'est Naomi Musayi merci na bino nionso bo nayebi ke bo dispozaka vraiment mitema na bino kolanda canal de star. Avec Naomi Musai kaka nde bo mesana famille Musai mobimba ba salutation na nga vraiment na bino eeh pona lelo vraiment na yembeli bino maitre spirituel kaka nde na yambelaka bino maitre spirituel lelo pe na yembeli bino maitre spirituel toza naye awa awuti vraiment direct na mbanza ngungu eh Donc ayaki kaka donc awuti de mbanza ngungu ya Kinshasa donc aza na ba moto ya bas Congo nayebi ke bino bo tala ngai boyebi non mimi musani na salela bino musala bien bonjour maitre. Bonjour maman. Un mot gentil na ba landi ya HD consulting oloba mua liloba moko esala bango bien. Bon ba landi nioso ya chaine ngai maitre Nsuka na ye awa na wuti mboka na ye devant camera pona pesela makambo ya spiritualite ndenge yango ezalaka bolanda biso malamu. Vraiment merci na bino nionso bozo landa biso bo continuer kaka kolanda biso nde bolandaka maitre nsuka donc yo oza mwana nsuka ba maitre to ndeni? Nsuka eza suka donc eza eza suka ya mwana suka ya ba maitre te. Mais eza de suka eza ya ba ndenge ebele de suka makambu suka ya boye de suka ya de eza suka makambu ebele eh de kozala suka ya ba maitre kozala suka ya makambu boye kozala suka ya boye Mais papa koyebisa biso ça fait combien de temps osali experience ya ya spiritualite na yo? Experience eza makasi lelo naza dejà na nasali dejà du sept ans ya makambu oyo oui. Naye koleka devant TV nalobela makambo ya spiritualite parce que mokili ezo souffrir eza na ba difficultes ya ba mambo ebele oyo ezo senga ba solutions yango wana biso tango ndenge tosalaka na biso na ndenge ya mboka tozo sala na biso na ndenge ya mboka pe bazo benga biso awa na Kinshasa bozo benga biso faut boya mokili eza na batu mosusu baza na mosika baza na posa ya ba makambo ba solutions ba problèmes donc yango wana epesameli nga lelo faut naya penza nakutana nayo maman Naomie. comme ça tolobela penza. Voilà merci beaucoup maitre, maitre aza vraiment na insperience ya musala naye 17 ans na musala wana seke penza oyebi musala bien o maitriza yango yango tobengi yo maitre donc maitre aa mutu a maitriza penza eloko wana bien maitre nsuka okoyebisa biso eloko wana ya spiritualite wana eza eloko moko ya batikela yo kotikela to eza ba recherche yo moko mutu sali sali ti okomi na niveau Ba recherche ezangaka te. Eeh ba recherche ezangaka te ngai oyo ya ngai eza premierement ngai moko nanu na botama nanu ya mystique eeh ti koko na ngai Pedro Nkata Mbanza donc na mboka Kiwala soki oza na Mbanza yango okoti nzela ya Nkamba okoti nzela ya Nkamba liboso batu bakendaka nzela wana bakoyeba Kiwala. Lokoko na nga Pedro Nkata Mbanza, Nkata Mbanza eza lokola kisi ya mboka eeh donc ye nde tango amonaki nga dejà nakolaki na na molimo moko nabotamaki dejà na molimo moko boye apesaki nga dejà kindoki pe nazo kola na ngo nazo kola na ngo avandaki na ngai kolia batu te kolia batu te ya ko controler makambu nionso ya famille po ye azalaki chef de famille donc koko eeh papa ya maman eeh papa ya maman donc Tii nazokola na ye, nazokola na ye, azokolisa ngai, azokolisa ngai, tii nakomaki mokolo, aye penza kofongola ngai misu bien. Nga moko pe tango nazui conscience nabandi kosala pe ba recherches na ndenge na ngai. Tango akufi, atikeli nga nkata mbanza wana. Eh, atikeli nga nkata mbanza wana. Aza na makambo oyo ayebisa ngai pona nkata mbanza wana. Natikala nango nga moko pe. Tant que nazo tala naza jeune faut nasala ba recherche ya ba makambo mususu, nasali pe ba recherche navandisi magie noire na ngai eh, nasali pe ba recherche na ngai ya ba makambo na ngai mususu donc ngai ya bukoko ya kindoki ya magie partout oyo nionso ekangameli yo nako landa na oko zala na likambo moko boye eza peut-etre ezo senga magie nako landa yango na magie soki eza ya kindoki nako landa yango na kindoki Eh soki eza pe esengi nango kaka bokoko kaka boye nako simba kaka ya bokoko kaka na sali kaka makambo ya bokoko esili donc naza na ba branche ebele na kendaka. Voilà merci c'est bien repondu bomoni ye vraiment aza claire eh maitre alobi na ye claire eza ye koko nde mutu alesaka ye penza bord alesaka ye kindoki maitre sikoyo bato baza na ba problème oyo eza ndeti na musuni ndeti ba mpese, ba mbasu donc eza maladi moko eyaka spirituel mais e se manifestaka na musuni wana pe osalaka yango? Ba maladi wana nasalaka yango soki soki eza mutu soki namoni mutu aye neti oyo azalaki mutu aye epa na nga soki natali ke eza nango kaka maladi moko boye kaka naza na batu oyo napesaka basala yango basali kaka bapesi yo traitement esili mais soki eza ya kindoki Po spiritualite wana eza kindoki dejà eh eza kindoki de soki na moni ke eza kindoki na koti nga moko na ke nanu na landi place source ya malade wana ewutaki na longo na fongoli yo nanu place wana na longoli yo après na pesi yo pa mutu nanga ke traite a saleli yo ba kisi nionso ako pesa yo oko zua solution mbala moko mais soki na pesi yo ka pa mutu sans ke nga moko na consulte yo soki eza spirituel soki eza spirituel oko mona ke traitement oko zua eko simba te De ti osenga faut na consulter yo nanu na tali ke ah oyo eza maladie moko boye ya kindoki na koti nanu na fongoli yo place ba tiaki yo na bimisi yo après na pesi yo sikoyo pa elève na nga asaleli yo Donc yo moko osala ba kisi te opesaka ka ba te nga elève? nga naza na makambu oyo na salaka pena nga moko eh donc neti ya ba makambu wana oyo olobi wana eza makambu moko ya mike mike kaka na pesa yango pa eh Eloko ezo boma batu soki makambu ya mutu nde mike aza musika nga moko na sali mais soki mutu aza nde pembeni nako pesa ye kaka mutu asaleli ye Po ya ba musika ba voyage wana nga moko muna yebi nde nini nasala yango Kendaka pe na molimo pumbwe. Nasali ba pratique na ngai na pesi yoka ba makambo oyo okoloba esili mais soki oza no boye nako pesa yoka pe elève asaleli yo. Voilà maitre okoti point moko ya bato ndeti ba misika maitre bato ebele pe ba misika banda kenda poto azwaka mukanda te. Banda akenda poto musala malonga eza te ye azalaka na poto mais alotaka kaka ba ndoto ya kin awa sikoyo ndeti pona batu ya bongo oko sala bango nde. Kasi eza kindoki ti soki mutu oza na poto ozo lota ndoto ya kishasa eza kindoki donc eza bazuaka yo yo ozo mona ngo kaka ndoto mais bazui yo baye no na kishasa. Yo ozo mona kaka ke ah neti naza na Kinshasa neti naza na Kinshasa or soki olamuki na tongo oloti oza na Kisasa mais oza na ba difficultes ya musala peut etre mukanda ndenge olobi donc yo sikoyo oyebi nayo te ozo mona kaka ke ah ndoto heure moko ozo ko se lamenter ah nga penza depuis naya poto penza na ba mininga kuna bazo sala makambu ndenge nini kaka ngai et pourtant tozo sala na bango kaka musala moko Donc eza kindoki eza wana. Sikoyo mutu ya bongo soki o consulter nga nako banda nanu ko landa yo nanu na musisa nayo naza naba biloko na sengaka donc nako yebi soki atindi salela nga boye tindela nga ngo na telephone soki otindeli nga ngo na koti tangu nako kota na verifier nayebi soki na moni yo ezo senga boye na longoli yo nanu wana après obandi ko sala makambu nayo très alaise. Parce que soki bakangi yo place moko boye faut bafongola yo eh, pour que ozala mutu. Omoni neti makambo ya kindoki eza eza très complique eh, eza complique. Mutu mosusu mutu abotami ezosenga faut asala azwa na ye mais yo asali yo eloko te, oza kaka na posa ye azwa te, azala na yango te. Kasi nga mutu ya bongo soki o consulter ngai Nakoya na na kindoki na nafongoli yo le nasali yo ba attaque na tie nanu mutu wana ba cale pour que yo soki ozongi okutana na attaque moko eza ki e neutralise yo oza sous na force ya ko attaque ata mutu mususu te eeh. Maitre yebisa biso hein c'est mieux yo moko oloba ndeti ba biloko nini oyo yo osalaka oyo etali spiritualite donc ba ba nabenga yango maladi po soki pauvrete ezo kangamela mutu na nzoto eza dejà maladi donc omesani na yango ekomi dejà maladi Donc ba biloko nini oyo yo osalaka penza? Donc neti ba makambo wana ya pauvrete eza kaka ke mutu soki oza na probleme moko boye difficulite neti eh ozo bela soit lokolo soit ozo bota te soit ba probleme ya ba voyage eh promotion na musala ozo zua te Donc neti ba makambo wana oh eglise oza na eglise oza na posa ba ndimi ba pochette magique ba bague magique ya kokueyisa batu ba vision ba porte porte monnaie magique eh na ba vision eh ba paste eh de voyance pena obandi ozo mona makambo kasi nga moko naza moto ya molili ti nga moko naza moto ya molili donc eza aventure bango batanga komba nzambe bongo epesa flamme te problème te Eza problème te bon kombo ya nzambe eza nango kaka kombo ti otangi kaka nzambe eza nango kaka kombo nako tanga lokola naomi eza nango kaka kombo mais yo makambo oyo ozo sala yo moko yo moko mutu oyebi hein po eza na makambo musu omoni nzambe soki alobi a se manifester ndenge pena ye faut a se manifester bato ebele bakozala su te hein donc ba makambo mususu atikela yango kaka mokili kete mokili esala na makambo nango Eza na batu ebele po neti eh, eza na batu ebele po neti nga nga nayebi makambo na nga pe naloba yango po mutu nionso ayebi pe ba oyo bayebi nga ya boye bayebi ke ye aza na ye boye aza ne ndoki aza ne mutu ya kisi wana eyebani do soki natangi kombo ya Nzambe natangi na nga mutu oyo ayebi soki ayoki nga alobi ah tel type azo tanga kombo ya Nzambe po ayebi nga dejà nga makambo na nga mais sikoyo yo a, ba, batu bayebeli yo makambo wana te Donc yo makambo nayo eza kaka eglise ozo sambela eeh kasi tango ozo sambela wana nzambe azo mona nde ke ah moto oyo aza ko se distraire na kombo na ngai azo distraire batu na kombo na ngai mais asala kaka makambo naye. Mais maitre nde olobi bomoni pe ba pasteur mosusu bao ya te bao loba kaka Te oh nga nga naloba ba ndimi te nga nalobaka kombo wana nde ba ndimi te na nalobaka kombo ya ba pasteur te bongo soki wana eza kaka nalobi kaka po Na tangi kombo te ke pasteur tel soit pasteur tel ba yaki epa na nga te mais oyo ba yaka soki aye na pesi ye ba ndimi naye ba ye soki vision na pesi soki bague magique naye na pesi ye soki pochette ko kweyisa batu nde ba kweyisaka na ba eglise na pesi ye mais na ko tanga te ke na pesa un tel na pesa un tel na pesa un tel te wana otanga te nao linga pe te po bako poursuivre yo kotia makambo ya porte monnaie wana oko zua image Okotiela batu bakomona donc porte monnaie wana yo oyebi dejà donc makambo ya porte monnaie wana eza kutu makambo eza eza kisi ya mbongo omoni porte monnaie wana lelo nde ekoma porte monnaie mais eza kaka kisi ya mbongo ndenge ezalaki na kala eh, po eza kaka kisi ya mbongo porte-monnaie magique eh, donc na kala ezalaki kaka kisi ya mbongo moto eza na posa mbongo ça va Yaka boye zwa boye tia place te na butu boye komona mbongo ekobima mbongo ebimi mais mabe sikoyo ezalaki nini komona mbongo ebimi après bapesi yo condition ke omoni ndenge omoni mbongo no wana fo pesa nga moto or lelo bongo te eh, lelo bongo te soki oza na posa motu senga motu mbala moko ntango motu abengi yo ke maître naza na posa mbongo yebisaki mbongo oza nango posa ezosenga motu soki akokoka apesi yo motu mbala moko Soki oko koka naye mutu te bosilani kaka bongo kaka te nga nako koka na nga te totika na biso botiki mais eza te ke opesi mutu apres sima nango pesa nga mutu te nga sikoyo nako yebisa kaka ke non makambu nayo wana musala no po nasala yango ezo senga autant soki opesi nga mbongo wana nasombi biloko nanga fo nasalela yo obandi komona ba mbongo no sans ke nayebisa yo susu ke oh makila oh soki nini condition eza te donc soki opesi ye mbongo esili eza dele te na kikongo tolobaka kia fua nzimbu kia tayika. eh, donc eza lokola oyo epesameli mbongo epambwama o comprendre donc ntango opesi mbongo no wana seke kia fwa nzembo kia taika condition no nyonso yango wana eh, dele ezalaka neti ba, ba six mois ezali po toza, toza na contrat toza na six mois soki olingi mpe ya, ya libela yo kaka Soki pe olingi ke o multiplication yoka. Mais sikoyo mutu po akozwa ya six mois après six mois asengi lisusu a renouveler na ye wana eza nango problème te eeh donc okozwa nayo ya six mois nde napesi yo boye esili te oh soki esili contrat oyo tosala toyokanaki no tango esili esili ce que nionso oyo nga nakotisaki lokola demande nayo na monde kuna dejà esili tonilango elongwe donc soki olingi o renouveler nayo okobandela sou kokotisa demande Donc yo mom tokenda ko kutana pe na ye moko. Kasi soki soki yo oza na posa musala soki oye pa na ngai oko comprendre te okomona eh donc neti yo ka soki oza na posa musala pa na ngai oye okomona. Mpo ba nzele pe bao lela bo tutu elati ba ser osalaka ngo pe. Kasi eza purification te toko sala yo purification. Eh, nako purifier yo spirituellement. Condition eza te ke oh kosala boye te, oh. heure oyo boye faut ta ozala ka ya otala nde tomonaka kisi mosusu boye kolala te na butu. Olala te. Ezalaka pe to mwa moto mo babandaka kama na vie ya boîte. Eh, soki sikoyo bapesi yo bacondition bongo eza mabe parce que eza na bato mosusu bapesaka bato bacondition wana aza deja na makambo na ye oyo asinya aza na mposa deja ya sacrifice Ako peso condition moko oyo eza ke yo eko penaliser yo okokoka te ti suka nango ako zua yo o comprendre ba maitre wana eh bango bongo donc soki omoni ka peso condition moko boye eza ya pasi oh te fo lala muana na yo oh maman na yo yeba ngo ke place azui laki baza na posa sacrifice donc fo apeso condition moko boye eza ke fo e rendre yo difficile pour ke azua yo facilement eh mais neti ngai Ngai nazebi ndenge na signaler ba makambo na ngai soki sacrifice na ngai nayebi ndenge nini na salela yango eeh nayebi ndenge nini na salela yango donc soki nayebi soki ake ezo senga autant pona sala musala na yo seke tango opesi autant na yo wana kia fua nzimbu kia taika mbongo nde moto esombi bango kia fua nzimbu kia taika batu oyo ya ba multiplication eza na batu mususu ba benga nga aza na mbongo ne deja ebele mais aza na posa a multiplier yango soki abenga na yebisaka ye te pona musala wana ezo senga autant Tango apesi nga kaka autant wana, nayebisi ye sala boye, zongisa boye, zongisa boye, sala boye, sala boye, fongola place wana. Tango afongola yango, mbongo na etondi. Nga na ye problème esili. Ba vrais billets ezalaka ba faux billets te. Oh! Bongo nga nakopesa yo mbongo ya mabe okolia yango epa nani? Faut ozala na mbongo na yo ya bien. Et puis eza pe te que faut olia yango journee moko esila. Mbongo na yo ya bien, bomba yango, sala ba affaires na yo. Sala ba affaires na yo. Soki o gerer bien te, ekweyi. Sikoyo maître, mbongo wana ewuta wapi? Mbongo ebimaka kaka na monde. Omoni chaque mutu ndenge aza. Tozali na monde wana bowana ba conteneur pena ya ba mbongo. Mbongo omoni na mokili oyo kaka toza mbongo eza ebele sikoyo neti yo pe oza na ba soki otali parcours ya vie na yo po kaka makambo ya spiritualite ezalaka eza mwa pasi mutu mosusu ozobotama na yo kaka ozokola ozoyeba na yo te ozotambola na koki eglise ozongi ozoyeba te mais oza na ba temps moko boye oyo ezaki soki otali bien na vie na yo Ezalaki na ba temps moko boye osalaki mwa ba coop moko boye ezo simba penza ezo simba ozui ba mbongo ozo aventurier nango heure moko boye ekiti ozo mona okomi ko niokwama susu ozo zua te ozo niokwama kaka ba mbongo wana eza na ba etape moko boye ba mbongo wana soki nga na bendi yango mbangu rrrr eye na pesi yo soki o gerer yango kaka bien oke nayo liboso soki o gerer yango mabe okueyi ti okomi oloba ke ah ba mbongo ba maitre eumelaka te te yo moko eza kaka mbongo nayo fallait o gerer yango nde bien Donc yo nde okoki no ko gerer te. Voilà merci tonton maitre na debut ya emission oloba likambo moko boye boza cote ya ndeti oke cote ya kamba mais sikoyo na kiwala wana tomoni edingo ya ye akitisi ne bakiti ba kisi ne na kamba sikoyo bino bato bozalaka wana bino moko eteyi bino eloko te makambo ya kisi eza chaque moto selon ndenge andimela makambo na ye Donc ngai nako teyama na eloko te soki ngai no tozwaki kisi place moko yo ebeti yo soit esali yo eloko moko boye donc soki ebeti edingwe chaque mutu aza na ndenge na ye ye tango amoni ke ah nasali nasali bon natika na ngai atiki na ye te siko neti nga boye naza nanu na posa kosala kisi siko nakotika ngo pona nini Te mais ye kutu mutu abanda ba makambo wana avant mais olobi atika. Kasi ye abanda naye avant amoni ke atika naye nga sikoyo na bandi nanga avant te avant ye ye abanda naye avant ngai donc abanda kala amoni kaka ke ah ndenge nasali nasali natika atiki naye eza pe na ndenge oyo ye azui la ngai pe yanga eza ndenge mususu yanga pe eza ndenge mususu nga tantôt nakotika te nakotikela ngo mutu po nkata mbanza kisi ya mboka batika yango kaka pa mutu. Jamais ke o ndenge kaka oza boye ke na kosala sute te wana ozo cree ba probleme na ba ancetre eeh. Il faut otikela kaka mwana mwana moko ya yo. Yango mutu obligatoire il faut otikela yango mutu ezo senga kaka mwana na nga te ezo senga kaka mutu ya famille oyo il faut otikela. Mais meko est ce que dejà okutana pe na accident o traite mutu moko boye po olobi mais y'a makambo ya spiritualite ndeti mutu wana aya consulte yo ayebi ke yo oza puissant mais eza pe na batu mususu pe ba puissant makasi soki ba consulta ye bango po abebisa vie ya mutu moko boye tango yo oye ofongoli oyebi te ke ba retour eyaka pe d'ailleurs retour pe de ebeta yo. Ba retour eyaka ba retour penza eyaka mais sikoyo tango retour wana eye omoni neti nga soki yo oza na problème eza spirituel ezo senga ki te faut na fongola ngo Na kotala te tango na tali ki ah moto oyo ba simbela ye place tel po toza pe na ba place oyo tokendaka ko po lelo lelo eza samedi eh toza na journee moko mercredi tobengaka yango neti nga na makambu na ngai ezalaka journee moko ya kinyongi donc eza lokola ya kolela eh donc soki na ke na ke lela place wana na leli na leli na leli eloko oyo nga na kozua na kotia cale ata oye ndenge nini. Ata oye ndenge donc na yo na longolaki place wana ata ba zongi ndenge nini kalo na kotia yo oko tikala soki omona eloko te epuis ngai pe nako mona so eloko te eeh donc soki na moni kaka ezongaki ezongi nako sala journee na ngai ya kiniongi wana na ke na leli na leli na leli na leli na zui kaka eloko na sengi eloko na ngai wana eye na bambi esili. Donc naza sous na temps te ke oh retour na yo eyela ngai oh soki nini quelque soit ndenge oza makambo mosusu ezalaka eloko ya moke omoni spiritualite mutu mosusu akoki kozala grand maitre ozo mona grand maitre mais soki nalaki soki omoni mutu wana makambo azo sala kende sala ye kaka boye omona ke soki osali ye bongo longo na yo kende omona ke bakoluka pesa ye condition ke avant nazonga faut pesa ngai na boye Eh mais oza no moto ya kisi te bato bakamwe ke eh, mwana mwasi wana aza danger eh, moto ya kisi boye kasi boye mpe na tie kale boye mais oza no moto ya kisi te eza nango kaka mwa je moko moke balakisaki yo Eske ba, ba grand maître pe ba vieux na bino pe oyo okuta na ba makambo yango pe ba ya pe de ba consulta yo pe na ba biloko mosusu? Ebele kutu, ebele, ebele. Neti ba nani? Te totangaka te po omoni omoni nde naza boye nga naza moto ya mboka toyambaka ba maitre ebele po makambo ya kisi eza niveau par niveau kindoki ba province mosusu to nika ya ya Kinshasa awa kindoki pe eza niveau par niveau eza na bato mosusu okoyoka awuti Angola aye moto mosusu awuti Kinshasa aye po ayoka omoni kiwala wana eza ba papa oyo ya kala oyo bayebi eza place Mobutu abandaki koyaka Eeh pa Pedro Nkata Mbanza Mobutu azalaki oya wana donc kindoki eza wana ya makasi ya kosakana te eeh donc ba maitre oyo bayaka bango moko bayebi ke place wana meme ka nde naza boye soki tokutani na maitre moko boye oyo ayebi ngai ayebi ke hum ata azali mukolo mais ako comprendre dejà ke Nakutani na elema eeh nga makambo ya kisi kindoki eza makambo nazo loba ngo po naza devant yo ezo senga faut naloba ngo mutu nionso ayeba eeh mais soki oye oko sentir pena ke kindoki eza makasi pe soki oyoka yango kaka na sango oye boye oko mona ngo penza okozwa sikoyo somo wana oko comprendre ke na mokili penza ba jeux ezalaka te eza na makambo ebele oyo eza ke soki okutani nango boye eeh. Mais neti bino boye ba journaliste. Okoki kokoma ti na niveau o sacrifia les grands. Po na omona oza musika boye ntina okoma otala oniee heure moko okomi okimisa nga ba question nde oloba ba kindoki wana olekisa dejà combien? Te makambo. Bino bana ba Congo bosalisaka ba accident makasi. Makambo wana ya kolekisa batu nakoyebiso tein que nga nalekisa boye nalekisa boye nakoyebiso tein. Pona nini? Niveau okomi ka pamba ka boye eza ka eloko ya papa ya koko atikela yo. Te sacrifice ezali eh kasi tango nazo loba ki batu oyo ngai il faut nasalela misala sacrifice na bango ngai na signa kasi po nayebi te eza na batu mususu tango akoti demande naye ya musala tosali apres heure moko boye oh ah maitre pena ba difficulite nazo koka te boye boye mais natali kaka ke te naza na makambo oyo fo nasala po mutu wana azala na kimia or normalement fo retire demande nayo po nabimisa kombo nayo na monde ceque po nabimisa ngo Eza na ba exercice ya makasi faut na sala po na bimisa yango parce que yo yo sikoyo ezo senga faut na barre yo po yo elongi no kuna ezala sous te donc na barre sikoyo na tia barrage elongi no kuna ezala sous te na monde eh na barrage te ko boma te na tia barrage po elongi no na monde ezala sous te donc naza na ba exercice ya makasi faut na sala Allez makambo wana nakoyebisa yo yango te po zala no kimia po soki nazoyebisa yo ke te po retire demande na yo lokola ozo retire yango te tala makambo oyo ekokoma ekopesa yo somo peut etre okosala okokende boye ozwaki soit obeli no malaria epesi yo panique eh peut etre maitre kandinga azayebisaki nga boye te nde yango ezosala bongo te nga moko nakosala makambo na nga na ndenge na nga esili ovandi no kimia sans problème donc makambo ya sacrifice Eza na ba temps nango oyo esalemaka eh eza na ba temps nango oyo esalemaka ke ah na minute oyo il faut nasala boye nasala boye nako somba pe nyama na kati mutu nasali sacrifice esimbaka te te bongo ya mutu kaka te. Bonga mutu kaka te yango makambo mosusu esengaka faut ozala na mua facilite hein faut ozala na mua facilite po mingi ba bela mitu omona oza pena na facilite te esengi na ngo place wana asomba no kaka na mbongo mais yo mbongo wana eza te. Mais botekelaka pe batu pe ki bonganga pe ki komona ki bondoki pe batu mosusu ba. Soki oza na posa enseignement oko zua te. Na otangisa yo ozui enseignement na yo. Otangisa na bic to na spiritualite? Na spiritualite na kotangisa yo na kopesa pe spiritualite oyo na kotangisa yo ekozala te ke oyoka mbala moko boye omiye oyebi nanu te soki nini faut sala eh. Ba magie blanc wana eza na ba condition moko ya makasi grave yango pe ezo pesa batu maboma mingi pe ezo pesa eeh parce que eza na batu ebele eza na type moko na salela musala aza na Gabon ba pesa ye condition faut alalaka mwasi na ye na eliminasi alala mwana na ye pardon alala mwana na ye sikoyo epesi ye pasi ekomo sala ye mutu donki atikali su neti kaka juste penza te mais makambo azo yeba Tango abengaki, Mse, omoni, eza kaka makambo ya bokoko. Nasengaki ye kaka ba identites na ye na makambo moko boye oyo ezalaka ya, donc tobenga yango lokola lovila hein, eza clan hein, eeh, biso ba kongo lovila. Donc nazui nakoti ti na mozindo ya mosisa na ye, nasengi ye, naleleli ye epai ya ba koko na ye, tala mwana na bino place akenda, tala, tala, tala, bopesa ngai pardon. bobimisa mwana na bino pa babimisi ye azonga ne normal makambo ne nioso do ba science wana mindele eza mabe makasi do yango eexkizaka nango te eexkizaka te do tango kaka ke o peut-etre nga place oyo naza nakosala ke na barre kuna bamona te nga nabimisa demande nayo po yo ozala no kimia te bango bakotika yo Bako tika yo pona okende o se sacrifie okende sacrifice po mundele ye aza na posa makila. Te maitre eloko nini olingi okotisa nga donc soki pe mutu asali erreur boye aye penza asengi bolimbisi yo pe olimbisi oke osengeli epa ba koko pe balimbisi ye. Kolimbisa te oyo nga nako limbisa te eza makambu soki yo osali nga mabe eh yo soki osali nga mabe osali nga likambu moko boye pena ke na taliki ah mutu oyo andeki ngai te soki oye koluka makambu epa na nga Oye koluka kisi epai na ngai soit ah nazo bela soit naza na posa mbongo soit ah multiplication soit musala ah bongo wana makambo nde faut na bomela yo po ka yo ye koluka musala epai na ngai na boma yo tein na koluka na salela yo makambo na yo peut etre soki mua facilite oyo esengaki ke ekomisa yo na niveau to silisa makambo okoki yango te yango te kosala ke na boma yo. Mais maitre batu ebele pe bao souffrir na kobota difficulte eza batu mususu eza na ndenge bazua ye na ndenge ya molimo bana na ye bazua mobateka bango Ba batu mosusu ba silisa bango kuku bana pe d'ailleurs ba silisa ba tia bango quelque part ba bota ambongo est ce que ozala pe na capacite ya kokoma ti esika wana obimisi pe obimiseli ye pe bana? Soki mutu wana aza na difficulite wana abenga kaka ngai abenga nga suka nango ako pesa yo resultat eeh donc soki abengi nga ale suka nango apesi yo resultat parce que neti boye ndenge tozo loba boye eza kaka tozo loba eeh tozo loba. Mais soki ke emission oyo tozo sala ngo peut etre soki na bengisaki yo ke yaka na mboka nga na yo na kati ya temple tozo sala no emission omona makambo mususu oko sentir ke tango obimi okomi oyoka eloko moko boye eeh te okoyoka no eloko te mais oko sentir eloko moko boye ke na zalaki place moko boye eeh mais oko sentir no te ke oh eloko mabe ebeti nga mais oko sentir ke eloko moko boye ke na zalaki place moko boye. Eh parce que ndenge toza awa eza ndenge ya temple te soki na fongoli makambu na fongoli makambu. Donc batu bao mono kaka jeune moko boye swag grand maitre eh makasi donc makasi. Prince suka tokomi vraiment na suka message na yo eh nayebi ke bino bolandi biso bomoni dejà ba biloko oyo maitre asalaka owana posa ya porte monnaie magique. Wana posa ya promotion wana posa ya musala eh, na oza na posa ozwa musala ozwa mukanda libanda ya mboka contacte maitre azawa alors boyoke toke na ye clair na boyoke oh maitre salela nga eloko moko boye awa bato ba panzana awa te tobeti penda lisolo ya maitre tobeti penda lisolo ndenge makambo ekendaka na niveau ya mboka mboka nini kuna na kiwala penda kuna ndenge makambo ezalaka donc boyoki penza penza Maitre ba biloko oyo asalaka yo oza na ba problème contacte maitre yo aza eh balobi bokoko existaka eh bokoko toko boyaka bokoko te bokoko existaka donc na nzela ya bokoko ba biso pe toza na ba koko koko koko na biso toboyi nzambe te nzambe aza nzambe oyo apesa biso souffle mais ki bokoko pe ezalaka donc bo contacte maitre oza na ba problème wana ba misusu kutu pe atangi te po tala kaka eza faute ya temps eh minute TV eza eza eza mbongo quoi donc maitre yeyo numero na ye ekozala affiche na mopanzi ya maitre donc na ecran wana bomona numero ya maitre obengi maitre aa na whatsapp donc maitre aa na whatsapp okomeli na whatsapp oza wapi oza partout bosola na ye kitoko pas de condition obomelanga tata na yo sala boye wana nayebi te soki oke yebi so mopanzi mais awa sololi oyo eza tv so apesi yo condition yo obengaka ngaka na oyaka na kiti oyo Eeh po nga na nanga journaliste na au milieu du village nao loba makambo oyo nao mona na yebi ke maitre asalaka makambo ya danger yango omoni na memeli bino ye po na yebi ke ba problème eza na ba mabota na biso ba mababe elati biso donc batu ba kanga kanga biso ba lobela lobi na biso ba mabe tika to lukaka ba maitre oyo baza puissant po ba kendaka ko fongolaka fongolaka biso maitre message nao na batu oyo ba tali yo. En tout cas message na nga eza kaka ke mutu nionso oyo aza na problème oyo ezo tungisa ye abenga nga a hesite te abenga ngai nako pesa ye solution donc numero na nga eza plus 243899841454 plus 243899841454 wana soki obengi ngai ozui nga maitre nsuka ngai koloba mingi na lobi awa pona TV mais soki obengi nga nde okomona musala place nde tokoyeba ke te koloba naye eza musala Donc nga nako loba te pasque musala oyo yo oza na probleme moko boye eza ya kindoki mais obengi maitre oyo aza ndenge asali ka ba science moko boye azali na kindoki te peut etre ye azo sala ka makambo ya mbongo mais ya kindoki ezo senga ndoki nde faut alanda yango donc soki oza na ba probleme benga ngai ko hesite te oza na makambo ya mbongo benga ngai porte monnaie porte porte fais du bonheur multiplication Eh nionso benga ngai na maladi oh ozo bota te bana soki nini ba mababe benga ngai na kopesa solution. Voilà merci wana boyoki maitre mot de la fin na ye a conclure place wana balobi eh benga maitre nde okozua solution ya ba makambo na bino merci na bino nionso bolandaki biso bo s'abonner toujours na HD consulting TV eh bobosana pe te balobi eh pesa makambo yango nde base merci na ma fille cherie Jolina Ikukumu famille Ikukumu mobimba na yebi ke boza branche ma fille youskra eeh ma fille prefina prefina ramazani shadari mwana nga mibenga shadari merci beaucoup na bino nioso d'ici là portez vous bien a plus